ko'rib turganlaringizdek yana sizlar bilan tog'damiz mana ko'rib turibsizlar mana basharam changlarga burkanib sizlar uchun mana tog'larga kelyapman sizlarga har xil narsalarni ko'rsatay deb mana bu ko'rib turganlaringiz surxondaryo viloyati sariosiyo tumanidagi g'oliyab tog' qizmalari demak bugun shu yerdagi ziyorat joylari shu yerdagi tog'larni e, tarixini o'rganamiz demak bugun sizlar bilan birgalikda mana shu changlarda birga yurib kadrlar qilib cho'tki videolarga olib tarixini o'rganib boramiz demak ketdik yo'lga tushdik boyagi bebesh rostanaga qarab ketyapmiz men jo'ft kiyib oldim deb o'ylashanguku kun issiq yana obda urmasin deb do'ppilarni kiyib oldik demak asli yo'lga tushyapmiz sizlarga hozir mana videoda ko'rsataman mana shu yerga boramiz mana shu yerga hop bismillah mana do'stlar og'ir qiyinchilikdan keyin shuncha yo'ldan bosib kelyapmiz oxiri yetib keldik o'sha aytganimiz mehnatimiz qadrlagan holda layk bosib planetani yozib ketdik bo'ldi assalomu alaykum ahli youtube assalomu alaykum obunachilar sizlar bilan kamina sanjarbek sanjarov kanalidamiz mana ko'rib turganlaringizdek yana sizlar bilan tog'damiz mana ko'rib turibsizlar mana basharamiz changlarga burkanib sizlar uchun mana tog'larga kelyapman sizlarga har xil narsalarni ko'rsatay deb mana bu ko'rib turganlaringiz surxondaryo viloyati sarasoy tumanidagi g'o'liyot tog' tizmalari demak bugun shu yerdagi ziyorat joylar shu yerdagi tog'larni e, tarixini o'rganamiz demak bugun sizlar bilan birgalikda mana shu changlarda birga yurib kadrlar qilib chotki videolarga olib tarixini o'rganib boramiz demak ketdik ketdik ketimizni olib kelaylik bu ko'rib turganinglar o'sda bu qanaqa yo'lni bilmadimi lekin biz ham mana shu yo'limiz pastga shunday suvdicha kirasizku mana shunday baldiringiz botasiz o'tda shunday turpoqqa botib kiramiz hozir mana eksklyuziv bilan pastga kelaveringlar ko'ryapsizlar уже chang boshlandi mana просто changga botmaylik tepadan intervyu qilgandik mana boshlandi chang asta tushamiz ehtiyot bo'ling tushib keling changga botmang ana ko'rib turibsizlar do'stlar changni ko'ryapsizlar eksklyuziv mana shunaqa qilsangiz tuproqqa oyoq botadi demak ketdik yo'lga davom etamiz yetib keldik mana hozir qishloqni boshlanish joyida turibmiz tepalik joyida hozir asta pastga tushib boramiz ko'plar aytadi blogerlik oson blogerlikni ishi yurildi deydi mana shu blogerlarni ishini mana sizlarga ko'rsatib o'tyapman mana bu yerlarga kelish ham har kimni qo'lidan kelmaydi bunday changlarni ichiga o'zini ko'rsatib bu yerlarga yurishni o'zi bo'lmaydi do'stlar bellarga har kim kelinglar o'shaning uchun videomizni qo'llab quvvatlab like bosib поддержка qilib izohlaringizni kommentariyaga yozib qoldiringlar mana shunaqa tog'lar sizlarni yashab turgan joylaringizda ham bo'lsa ziyorat joylari bo'lsa yoki boshqa boshqa ma'lumotlar bo'lsa taklif va murojaatlar uchun ekraningizda ko'rinib turgan raqamlarga murojaat qiling meni shaxsiy raqam demak bugun sizlar bilan va aytib o'tganimdek surxondaryo viloyati sarosiy tuman g'oliyat tog' tizmalaridamiz demak pastga qarab yo'l olamiz demak ketdik asta tushib boraveramiz mana ko'rib turganlaringiz zo'r tog'li manzarasi chiroyli rosa hozir biz yozni ayni o'rtasiga keldik hamma qurib chang bo'lib yotdi rosa shunga qiynalyapmiz hozir ko'rib turibsizlar moshinani ham chang bosib ketdi changni ko'ryapsizlarmi chang mana bu ko'rib turganinglar shu boyagi aytgandek g'olyab to'qqiz maslagi g'olyab qishlog'i hozir ijodiy jamoamiz tashqari tushib ketyapti moshinada ko'rib turibsizlar mana do'stlar va nihoyat boya aytib o'tganimizdek sarasoy tumanidagi o'lyapti oq tuzmasidan yetib keldik mana mana ko'rib turganlaringizdek bitta oilaga kirib mehmon qilishyapti bizni mana bu yerdagi o'sha boya aytib o'tganimdek e, bebeshira ostona ziyoratgohini tarixi va shu shu tog'imizni tarixini o'rganamiz va hoji bobomizdan so'raymiz shu tarix qanday tarixga ega nima sababdan shu nomlari shularni chuqur bir so'rab o'rganib bilib olamiz o'zingiz kerakli bo'lgan ma'lumotlarni olamiz assalomu alaykum buvajon alaykum assalom mana taqdir taqozosi bilan bugun biz mana bu hisor vodiy hisor tog' tizmalarining bag'rida joylashgan g'o'lyob qishlog'ida mehmon bo'lib turibmiz sobirjonni uyiga biz bu yerdan kelishimizdan maqsad mana shu Sor tog' tizmasi barida joylashgan Bebishir ostona to'g'risidagi e, bilgan ma'lumotlarni qadimiy ota-bobolarimizdan bizgacha yetib kelgan tarixiy ma'lumotlarni sizlarga yetkazishga harakat qilaman. Mana bu G'o'liyob qishlog'i e, tog'lar orasida joylashgan qishloq bo'lib, e, bu ikki xil ma'noni bildirishi mumkin. G'o'li ob, ya'ni suvni aylana bo'lib oqadigan joy degan ma'nosini ham bildiradi yoki g'o'l degani bu kamar degan ma'no, ob degani suv, suvli kamar degan ma'noni ham bildirishi mumkin. Bu qishloq nomi mana shu G'o'liyob deb ataladi. Mana G'o'liyobdan qarasangiz, tog' badanidagi bebishir ostona yaqqol ko'rinib turadi. Bu kishini tarixi shundan iboratki, qachonki Muhammad payg'ambarimiz yer yuziga kelib musulmonchilik paydo bo'lgandan keyin musulmonchilik yer yuziga qo'yilgandan keyin butun dunyoga asta sekinlik bilan tarqala boshlanadi musulmonlarni dushmanlari esa musulmonlarga qarshi kurash boshlaydi ko'pgina payg'ambarimiz sahoblari mana bizni turkiston viloyatiga qochib o'tishga harakat qochib kelishgan mana shu dushmanlar quvg'iniga uchragan bir avliyo zotlardan biri o'z singillari, ahli oilalari bilan mana shu dushmandan qochib g'o'lab darasiga kirib kelishadi. Dushman ham paydarpay ularni orqasidan taqib qilib kela boshlaydi. Shundan keyin tog'ni eng ayrilish joyiga kelib qolgan paytda bu kishi singillarini va oila a'zolarini daraxtlar orasidan panalatib tog' badanlaridan chiqib ketasizlar deb daraga jo'natdilar o'zlari esa dushman bilan kurashib soyni ikkinchi tarafiga boradilar u kishi o'sha avliyo kishi dushman bilan kurashib kurashib bir g'orga borib u kishi g'oyib bo'lib ketadilar hozir ham bu g'or mana shu g'o'liyop darasini soyini ikkinchi tomoniga joylashgan g'ulab darasini bu tomondagi faqat ayollardan iborat kishilar esa daraxtlarni butalarni panalab yuqorilay boshlaydi dara darani boshiga qarab yuqorilay boshlaydi buni sezib qolgan dushman ham bularni izidan tushadi shundan keyin bular ko'tarilib ko'tarilib juda katta bir qatda to'g'ri kelib qolishadi chiroyli qat mana hali siz nasib bo'lsa rasmini ko'rasiz bu nimaga olinadi shu kamar tagiga o'tirib bular suv ichib dam olib o'tirgan paytda qaraydilarki dushmanlar panalab pastdan toshlarni panalab chiqib kelyapti shundan keyin shu bu kishini singlisi o'sha avliyo kishini singlisi allohga iltijo qiladiki ey parvardigoro bizlarni bu dushman palokatidan qutqargin dushmanni qo'liga tushib xor zor bo'lgandan ko'ra biz shu yerda vafot etsak yoki bir g'oyib bo'lib ketsak ma'qul bo'ladi degandan keyin mana shu yerdagi kamarga kirib bular hammasi g'oyib bo'lib ketadi bu kishi bibi bibi deb atalganlari uchun ham chunki mana shu ulug' kishilarni ayollarni bibi deb atashgan mana shu bibi sher deb keyin bergan xalq nom qo'yib oladi hatto biz bolaligimizda kelgan paytda yo'lda bir toshdan yasalgan bir haykalcha ham turgan turgan edi hozir u yemirilib yumalab ketgan bolasini qo'liga olib turgan bir ayol siymosi aks etgandi o'sha bibi sherni hamrohlardan biri bolasini yemizish uchun shu yerga o'tirib dam olayotgan paytda qaraydiki dushman kelib qoladi allohga iltijo qiladi shu yerda tosh bo'lib qoladi bu kishi ham shu yaqin yaqinlargacha bizni bolalik paytlarimizgacha bu narsa bor edi hozir esa yomg'ir ta'siridami yoki bir nobokor kishilarni buzib tashlaganmi bu narsa hozir yo'l boshida yo'lda turgani shu yo'lga chiqib borish yo'lda turgan edi mana bu kishini mana bu tarixlari asosan shundan iborat mana bu yerga har yili ko'plab ziyoratchilar keladi lekin yo'limiz uzoq changligi uchun juda qiyinchilik bilan kelishadi mana bu chiqib yerga ziyorat qilib chunki bu kamarni tepasidan juda yomg'ir hali o'zingiz ko'rasiz yomg'irday tomchilab suv tom qo'yilgan idishlar suvga to'lib turadi qancha ziyoratchilar kelib ziyorat qilib u yerga o'tirib e, ziyorat qilib ovqatlanib ovqat pishirib bemalol o'tirib dam olib kechqurun ketganlaricha shu suv hamma ziyoratchilarga yetadi mana shu g'o'lab darasidagi mana shu bibishir ostonaning qisqacha tarixi shundan iborat chunki man buni keng ma'noda o'zimning mana bu gazaragim gavharim degan kitobimda mana shu bibishir ostona haqida to'liq man ma'lumot berganman agar qiziquvchi odamlar bo'lsa mana shu kitobni topib yana ham o'qib chiqsalar yana to'liq ma'lumotga ega bo'ladilar bibishir ostona to'g'risida bu kishi ulug' ziyoratgohlardan biri ko'pgina kishilar kelib bu yerga dardlarga shifo topib ketishadi niyatlariga yetishadi farzand talablar keladi iymon talablari kelishadi dardiga forig' istab shifo talablar kelishadi barchalari mana shu suvlardan ichib ziyorat qilib ketib ko'plar shifo topib ketadi bu yerdan mana bu ostona mana shunday shifobaxsh ostonalardan biridir g'o'liyop qishlog'i mana siz ko'rgansiz oldinroq rasmga olingan bo'lsa kerak g'o'liyop qishlog'ini tog'ni ichiga joylashgani uchun bu yerda yana bir qiziq ajoyib mo'jizalardan biriki bu yerda obir ahmad degan buloq bor bu buloq bilib qo'ying bilsangiz qiziq bir nimasiki mo'jizasiki bir yil davomida uch kun oqadi mana shu navro'z arafasiga chiqadi uch kungina oqadi uch kundan keyin qurib qoladi yana kelasi yil navro'zga yana uch kun oqadi xalq butun hammasi o'sha suvni kecha kuzimdan olib qo'yib shifo baxshligi uchun undan foydalanib bir necha vaqtgacha ular saqlab ichishadi bu suvni mana shunday bir mo'jizakor bir maskanda o'tiribmiz mana shu ko'rib turgan joylaringiz mana shu bibishir ostona mana shunday bir buyuk ziyoratgoh qani endi yaxshi homiylar bo'lsa ekan yo'llar yaxshi bo'lsa bu yerda ziyoratchilarni keti uzilmagan bo'lardi yoki mana ko'rib ko'ryapsiz turizm rivojlanyapti bemalol mana turistlar ham kelib bunday mo'jizalarni ko'rib ketishi mumkin bo'ladi agar yo'llar to'g'ri bo'lsa mana sizlar ham mana o'zingiz ko'rasiz hali nasib bo'lsa borib bular tushiradi mana shu ziyoratgohni ziyorat nasib bo'lsa sizlar ham agar ziyoratga kelmoqchisizlar nima murod maqsad bilan kelsanglar inshaalloh parvardigor shu murodlaringga yetkazadi mana shunday ziyoratgohlarga bemalol marhamat kelishlaring mumkin Э, fikrlaringiz va bu tarixda aytib berganingiz uchun sizga alohida katta rahmat demak bu xalqda eshitishimiz bo'yicha e, mana shu bibishiro ostona beshiro ostona deb yuritiladi demak biz tarixda ma'lum bo'lishicha bu ayol kishini nimasida to'g'ri ayol kishi bu kishi bir sur avliyoni singillari bo'ladi e, bu kishi yana bir rivoyatga qaraganda mana shu kishini yetti akalari bo'lgan deydi mana sangardaydagi bir buzurg bordi ham bu kishini bir akalari deyishadi yana boshqa joylarga mana shunday bular 7 aka ukani singlisi bo'ladi bu kishi shuning uchun ham bu kishi ayol kishi bo'lgani uchun ham bergan bibi sher ya'ni e, bibilarning sheri degan laqab olib xalq o'rtasida shunday mashhur bo'ladi bu xudoni qudratini qarangki buni tepasiga ham bir qiziqi chiqib ko'rganmiz hozir yana video davomida o'sha joylarga chiqib ko'rsatib boramiz sizlar uchun o'sha bebishir e, ostonani tepasi quruqlik siz ham bilasiz quruqlik oh. nima Allohning mo'jizasini qarangki, o'sha g'orning ichidan tomchilab suv o'sha aholi tomonidan qo'yilgan kamardan bo'shkalarga tushib tomchilab yotadi. Shuncha ko'p kishi olsa ham lekin suv tugamaydi. Shunisiga hammaga yetadi. shu suv hammaga yetadi. Bo'lmasa ba'zi kunlari e, o'nlab yigirmalab 20 lab, 30 lab ziyoratchilar boradi u yerga. E, o'tirib dam olishib, ziyorat qilib, do'y potalar qilib o'tganlarini haqiga keyin qaytguncha yana suvlardan olib qaytishadi lekin shu suv baribir hammaga yetadi hmm. o'sha suvni tomchilab tushgani bilan tugamaganiga men hayron qolganmanda to'g'risi keyin bu ham bir ollohni mo'jizasi hmm. keyin yana bir suvni bir xususiyati bor ekan yoshligimda kelganimda tomog'im og'rirdi shu yaxtay suv bo'lsa ham ichsib shu сразу qoldirdi darhol dardini qoldirdi ha uni shifobaxsh xususiyatlarini shuning uchun ham shifobaxshligi uchun ham idishlarga olib ziyoratchilar qaytguncha bemalol idishlarni to'ldirib qaytib ketishadi chunki bu shifobaxshda tomchilar shifobaxsh tomchilar hisoblanadi hammasi ana hali ko'rasiz tomchilab turganlarini o'z ko'zingiz bilan bemalol kelib ziyoratga kelib mana shu suvlardan ichib bemalol mana nima niyatlaring bo'lsa niyatlaringni amalga oshirish uchun allohdan tilak tilab ketishlaring mumkin keyin o'sha yerda bir daraxt bor daraxtga ko'p ayollar nimalar kelib sig'inib daraxtga har xil materiallar belbog'lar bog'lab ketishgan o'shanga sizni fikringizni bilmoqchi edik aslida bu latta bog'lash unchalik to'g'ri ham kelmaydi ha niyat qilib bog'lashadiyu lekin masalan farzand ko'rsam farzandimni kokilish kishi nariz degan niyatlar bilan har xil lattalar bog'lab ketishadi lekin latta bog'lash shart ham emas shu ollohdan so'rasa o'zi beradi bu bir tarafdan bid'atga kirib qoladi bid'atga bu latta bog'lash bular bir bid'atga kirib qoladida demak yaxshilab ixlos qilib xudoga o'zi ishonsa u iminni uni bog'lashi shart emas shu niyatini olloh o'sha bebishir osani hurmatlaridan shu olloh o'sha kishilarni niyatlarini albatta amalga oshirtiradi shu ko'plab kishi aytishadi mana bu bebishir ostonani shunday qaraganda ayol timsoli o'zi ko'rinadi deydi keyin o'sha daraxtlarni sochi deb yurishadida o'sha daraxtlarni bunday osilib turgan shoxlarini sochi deb yurishadida endi mana shu kitobimga to'liq yoritganman oldin shu baland tug'dona daraxti bo'lardi shu mol olib borgan odamlar shu yerga suyib shu tug'danani shoxiga osib po'stlab shu yerga is chiqarib nima qilishar edi qadim vaqtda bir cho'pon man shu bebishir ostonani ko'raman bebishir onani ko'raman deb shu tug'donani baland uchiga chiqib boradi u yana nimani yuqorisida kamarni yuqorisiga rivoyat qilishlaricha yana bir qapcha bor deb aytishadi u asosan bebrishlar ostona kanizaklari bilan shu yerga nima bo'lib ketgan g'oyib bo'lib ketgan deyishadi keyin shu cho'pon tog'donani uchigacha chiqib boradi e ana man bibishir ostona onani ko'rdim degandan birdaniga shu nimadan tog'danadan yiqilib bu cho'pon halok bo'ladi shundan beri biron kishi bu tog'danaga chiqmagan hozir bu tog'dana qurib qolgan qurigani o'sha tog'dana katta tog'dana boradi quriganga o'xshaydi menimcha hali to'liq qurimagani u katta tog'dana edi manimcha bo'lsa hmm. kerak bormi hali ham o'sha katta tog'dana yonboshidan chiqqan tog'dana bormi borami o'zi singan boshqasi chiqqanda yonida ha yangilari chiqqan ekan bu eshitishim bo'yicha kitob ham yozib turar ekan shu kitoblaringiz bor ekan ham tanishtirib o'tdingiz agar shu bizlarga kitoblaringizni bersangiz bir o'qib ko'rsak shuni mana xudoga beadad shukur pensiyaga chiqqanimdan keyin shu tarixni biz bilgan tarixni yoshlarga yetkazish uchun qo'limga qalam olib asta sekin kichkinaligimdan yoshligimdan ota bobolarimizdan eshitgan rivoyatlarni mana shunday e, aziz avliyolar to'g'risidagi tarixlarni hammasini sekin sekin kitob qilib chiqarganman xudoga shukur mana hozircha oltita kitobim chiqdi mana shu kitoblarimni mana shu yigitlarga tuhfa qilib man topshirmoqchiman marhamat mana bu mani gazarangim gavharim degan kitobim hop keyin mana shamshoda begim degan bu ham shu bu ertaklar ertaklar kitobi bu ham buvoylardan eshitganman boshqa o'zbek xalq ertaklariga yo'q bu ertaklar bular mana shu faqat surxon sarosiyo territoriyasida yaratilgan ertaklar qadimiy ertaklar undan tashqari har turli sir sinoatlar to'g'risida mana bu uchinchi kitobim bosmadan chiqqan undan tashqari shu ertaklar asosida uchta doston yozganman ana bolalar uchun uchta doston kitobim bor mana mana shu uchta doston kitobimni ham bolalar uchun yozganman nasib bo'lsa bu ham bolalar uchun bir mendan esdalik bo'lib qoladi mana shu kitoblarni mana shularga sovg'a qilib bermoqchiman yigitlarga marhamat katta rahmat sizga buvajon mana bu sizni sovg'alaringizni hurmat qilib asrab avaylab qo'yamiz bu uchun bizlar uchun juda muhim albatta shuncha narsani yozgan ekansiz demak bu ertaklar shu o'zingiz yoshligingizda eshitib katta bo'lgan ertaklaringizda bilan qadimiy ertaklar bilan hammasi shu ota bobolardan qadimiy mo'ysaflardan eshitgan ertaklarni hammasini jamlaganman bu ertaklar yana qaytarib aytaman o'zbek xalq ertaklar kitobini man qariyb hammasini o'qib chiqqanman lekin bu ertaklar yo'q uni kitoblarni ichiga bu shu sarosiyo shu bizni aslan joyimiz qadimda hisor vodiysi deb atalgan mana shu hisor vodiysiga yaratilgan ertaklar bilan Demak, shu yoshligingizdan quloq qulog'ingizga singib ketgan ertaklarni mana qog'ozga tushirib. Hammasini buni birontasini o'zim shu o'ylab topganim yo'q. Hammasi shu eski mo'ysaflardan, bobolardan nimani eshitganmsam, hammasini shu kitoblarga jam qilganman. Bu o'ylardan olgan narsalarim shular hammasi. Bu yerda Saman ot, Shohnazarova mohbari mohbari kitoblari bor ekan ertak kitoblar va bu ertak doston mana shu ertak doston yozilgan hop ikkinchisi mana soyib nazarxon degan mana mana bu soyib mana bu soyib nazarxon degan mana hop bu ham ertak doston bu ham shu qadimiy bobolardan eshitgan ertagimni doston qilib yozganman buni ham mana bu ham bitta ertak ota vasiyasi bu ham bu ertak katta bir ertak kitob bu ham bular hammasi bolalar uchun yozilgan kitoblar hammasi lekin yana bitta narsani aytib qo'ymoqchiman bu kitoblarim shu sarosiyadan tashqariga chiqqan yo'q chunki shu nashriyot toshkentga nashrdan chiqaraman olib kelaman bitta yarimta maktablarga tarqataman yoki mana bu kollejlarga tarqataman lekin mani maqsadimniki qani endi homiylar chiqib mana shu juda ibratli narsalar ko'p shuni butun respublikaga nashr qilib tarqatsa yoshlarimiz bundan o'rgansa mana shu ular eshitmagan ko'rmagan narsalar shu kitoblarga yozilgan qani shuni yaxshi homiylar bo'lsaki shu kitoblarni butun respublikamizga tarqatsa shu kitoblarimni demak do'stlar sizlardan shu narsani so'rab qolardik sizlarda shunday homiylik nimasi bo'lsa xayriyalaringiz bo'lsa shu bobomizga bir murojaat qilsalaringiz mana shunday ertak kitoblar turli xil badiiy kitoblarni yoshlarimizga meros qilib qoldirish maqsadida ko'paytirish chop etish uchun yordam berasizlar degan umiddaman demak do'stlar bo'lmasa asta o'sha boya hozir aytib o'tganimizdek nimaga bebishir ostonaga yo'l olamiz demak videomizni kuzatib boringlar demak biz ketdik mana do'stlar ko'rib turibsizlar yo'lga tushdik o'sha boyagi bebesh rostanaga qarab ketyapmiz nima do'p kiyib olding deb o'ylashlaring mumkin kun issiq yana obda bo'lmasin deb bilan kiyib oldik demak asta yo'lga tushyapmiz sizlarga hozir mana videoda ko'rsataman mana shu yerga boramiz mana shu yerga mana shu ko'rib turgan joyimizga boramiz kamera obyektivi bo'p kecha bermayapti-yu hozir shu yerga boramiz deb ketdik do'stlar like bos podeshka qilib turinglar pastga tushmayapsizmi o'zi pastroq yana anavimi mashina do'stlar adashib ketsam kommentariyada yozib qo'yinglar adashib ketsam deb demak ketyapmiz ketyapmiz hop bismillah. mana do'stlar og'ir qiyinchilikdan keyin shuncha yo'ldan bosib kelyapmiz oxiri yetib keldik o'sha aytganimiz mehnatimizni qadrlagan holda layk bosib kommentariy yozib qo'yinglar ketdik ozroq charchilib yetdik mana do'stlar yetib keldik mana hayot suvni ko'ramiz ketdik dosyademe yetkili suydu oldu. Ko'pirga tarzda mana suv. Mana ko'pirga tarzda tepadan suv tushyapti. Hech ko'ramigan. Mana shu hamma ko'pirga narsalar har tushirgan bo'lgan narsalar. Mana kiradi. Mana shu ishlarni har bo'lgan narsalar hech ko'ramiz. Sokakka bo'lishi mumkin emas. Cho't usul. Demak, bugungi videoni shulardan iborat bo'ladi videoni kuzatib layk bosib kommentar yozib qo'ydi do'stlar demak biz sizlar uchun ketdik mana bu yerda turistlarimiz bor ekan o'zimizni местный sarasyomizda turistlar dam olish qanday bo'ladi akalar charchoqlik ketdim shuncha yo'lni bosib kelibsizlar mana tepagacha yurtdoshlarimizga tavsiya qilib olasizlarmi shu yerga kelishni qancha bo'ldi kelganlaringga bir kun kechga mana shu yerga yotsam bo'ladi mana karavatlar mana ko'rib turganlaringizdek hartni kuchi bilan qilgan mana do'stlar obir ahmadga o'xshagan yana bitta chashma bu постоянно chiqib turadi har doim chiqadi любой время любой paytda chiqib turadi bu suv obir ahmad ham xuddi mana shunday tarzda suv chiqib turadi lekin faqat haftani e, yilning uch kunida chiqadi boya buvamiz aytib o'tganlaridek mart oyida ya'ni 19 20 21 mart kunlari navro'z ayon paytlarida ushbu suv chiqadi u suvni o'ziga yarasha shifo baxshiliklari bor buni yana bilib olamiz keyinchalik ushbu chashmamiz yozgi kunida yaxta juda ham yaxshi qish kunida iliqqina bo'ladi demak do'stlar ichib ko'ramiz suvni tovushini qarang suvni tovushini suvga gapirishim emas bay bay o'zbegimni chashmalari zo'rda do'stlar kelinglar chashmalarni ko'ringlar ichinglar shuningdek aylaninglar sarasoyamiz go'zal go'zal joylarni sizlarga tanishtirib boramiz videomizni qo'llab quvvatlab laykni bosinglar do'stlar O'zbekim konditsionerga qizib ketdi bir to'llab olaylik bu hozir qayerga kelyapsiz biz hozir mana tog' tizmalari tog'dagi adirlik joyida yaratilgan nosirxon dovon tomonidan yaratilgan lalmi bog'larini ko'rib turibmiz mana shu lalmi bog'larida eshonbobimiz bir qatra suvsiz faqat mana shu adirliklar bag'rida yaratganlar undan tashqari mana qarang ko'rib turibsiz olmazorni beri yog'idan lalmi tarvuzlar lalmi qovunlar ko'karib turibdi bular ham suvsiz lalmi holda mashhurga ekilgan mana bu lan bog'larni yaratish uchun bobomiz juda katta mehnat qilganlar mana ko'rib turibsiz biror qatra suv yo'q suv ichmasdan mana hozir yuzlab tonnalar bu yerdan olmalar olinadi har yili mana ko'rib turibsiz tog' yaqin mana tog'ni yaqinginasiga joylashgan olmazorlar mana shu olmazor eshonbobomiz tomonidan nosirxon bobo tomonidan yaratilgan bog'lar bu bog'lar mana yana nasib nasib bo'lsa agar sayohatga keladigan odamlar bo'lsa bemalol kelib mana shu bog'larni tomosha qilib lalim bog'larni o'sishini o'z ko'zi bilan ko'rib olmalarni qanday hosil berayotganini u obi joynikidan ham yaxshi hosil berayotganini o'z ko'zlari bilan ko'rib ketishlari mumkin demak do'stlar kanalimizni kuzatib boringlar xudo xohlasa bugungi g'oliyab tog' tizmasidagi safarimiz tugadi demak keyingi videolarimizda shu lalmi bog'lari yetishtirish yaratilish tarixlari bilan bitta videorolik qilamiz kanalimizni kuzatib boringlar xayr bo'lsin